Хай, Metalhead! Приветствует тебя Warhol! Я как бы являюсь ревизором, можно сказать. Вот, получил посылочку от на Metal Forum Froster, я там тоже есть Warhol, мой ник, и получил посылочку от Lobotomizer 13, Лоботомайзет 13, вот, Северодонецка. А тут вот один диск, то есть там я как бы заказал 4 диска, и из них 3 диска поехали, едут еще из Северодонецка, а вот один диск, ну за мой счет, да, а, а вот один диск он отправил за свой счет, потому что, ну, это 80 гривен это дохера, честно говоря. Ну, судя по всему, люди, я смотрю, коробка ихняя, то есть э, человек не упаковывает. То есть, как бы, конечно, цена, мог бы и все-таки сам запаковывать. 35 гривен это бы стоило человеку. А так, он накидали тут. Ну вот, принципе. Может, он сам запаковывает, конечно. А нет, 40 гривен стоит. 40 гривен до хрена. О, вот. Мой беденжел. Был же у меня такой мой беденжел, вот я его опять приобрел. Ну, это этому. Как его? На Коробка, конечно, дерьмовая. Был же у меня такой, да. Я его продал. Фирму не нашел. Точнее, нашел, но такие, по таким ценам не купил. Ой. Э. Ой. А. Вот. Ну что, диск отлично. Ну, коробка убитая, он разбитая, дребезги. Вот. Хоть и была так упакована. Коробка убитая, а вот что могу сказать, блядь. Придется свою вставлять. Ну что это такое, блядь, а? Или он такую сам ставил, или она так приехала. Ну, меня это не волнует. Короче, вот сами видите, какое отношение у человека к делу. А цена такая, как будто, блин, там фирму покупаешь, ёханый бабай, блин. Где? Вот эта коробка 8 гривен стоит. Там нет, блин, новая, блин. ну она как бы новая. Ну это китайское говно, блин. Короче, недоволен я сервисом за такие огромные деньги, блин. 4 диска на 450 гривен. Ну, там комиссия 2 гривны, то ладно и еще 41 одну гривну платить за три диска. А это вот с другого города, оказывается. Ну, это за его счет, ладно. Короче, получится 492 гривны. Себестоимость каждого диска будет 123 гривны. Ну, если взять в целом 4 диска, 492 разделить на 4 будет 123 там чем-то. Ну, вот так вот. Вот. Такие дела. А, это, кстати, Торин Apart, логотип моей команды с 99 -го года. Вот сейчас играет сингл 2018 -го года. Progressive Death Metal на 11 минут, да, свеженький. Я на гитаре, на синтезаторе, дисмал на ударенных, и родословного вокаля. А, ну и на двух гитарах тут, на ритме, на соло и на, на синтезаторе, на органе. О. Синтезатор, да, использовал. Ну, все, пока-пока. Так что вот знаете, что заговаривались с Лоботомай за 13 чтобы коробочки были целые, чтобы упаковал нормально, то что это блин, какие-то херня, типа, блин, да что это, ну. Цена 100 гривен, блин, а, а, а, а коробка убитая и диск вроде целый. И получается, за такое, ну, гривен 80 надо брать за такое максимум. Все, пока-пока.